Hola, bueno, soy Franco Lázari, eh, somos de INTA San Pedro. Eh, hoy es el último día de Escuadro y vinimos con los compañeros de la experimental a recorrer hasta acá toda la muestra. Eh, me pareció muy lindo poder llegar a, ver todo esto, que, muchas veces lo vemos por otros lados y no, personalmente. Eh, vinieron muchos compañeros en los cuales pudieron ver la tecnología pecuaria, así que nos llevamos, me parece, un lindo recuerdo y bueno, nos vamos todos con una recuerdo de, esta, de esta muestra.